तो hello friends welcome to YouTube channel तो गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाला है जम्मू यूनिवर्सिटी के अपडेट के बारे में तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन करें और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि जैसा कि आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का जो है नोटिस आ गया है ठीक है और आपको कोई डाउट रहता है जम्मू जाके आप कन्फर्म कर सकते हो तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अपडेट क्या है जो भी थ्री ईयर मतलब कि अंडरग्राउंड मतलब जो प्रोफेशनल डिग्री होती है उसको छोड़ के जैसे भी जितने भी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपडेट आया गया है जैसे बी ए बी एनर्स ऑनर्स का हो गया B S C B com ठीक है सभी क्या आ गया इनके जो भी पेपर्स होंगे ना वो कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ सारा कुछ बताऊँगा इस वीडियो में गाइस पेपर्स ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे उसका मैं पूरा डाउट आपको क्लियर करूँगा तो गाइस पेपर से होंगे ऑफलाइन होंगे ठीक है आप जहाँ भी होंगे ठीक है समझ लो अपने घर में हो अपने कोई कज़न के घर में हो ठीक है वहाँ पे आपको कोई लिंक व्हाट्सएप पे लिंक पर आएगा कहीं पे लिंक आपको मिलेगा उसको ओपन करना है ओपन करने के बाद आपको जब आपका पेपर हो जाएगा कुछ मिनट का जो है हमें जो थे पंद्रह मिनट एक्स्ट्रा मिले थे आपको जितने मिलेंगे आपको कॉलेज वाले बता देंगे और कुछ देर जो है पंद्रह मिनट पहले या कुछ मिनट पहले ही पेपर होने से पहले जो है आपको मिलेगा जब आपका पेपर ख़त्म होगा फिर आपको क्या करना उसका एक ऐप होता है इमेज टू टेक्स्ट ठीक है नहीं नहीं मतलब कि पीडीएफ बना लेना उसका पीडीएफ बना के फिर अपलोड करना है यहाँ पर उन्होंने बोला होगा ठीक है तो फिर एक फ़ोटो कापी आपको कॉलेज वालों को भी सेंड करनी है और एक जो लिंक पर दिया होगा जीमेल पर दिया होगा तो वहाँ पर भी आपको जो है सेंड करनी है तो गाइस यही था अपडेट और मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम तो गाइस वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना थैंक यू सो मच